Ողջույն սիրելի բարեկամներ։ Այսօր պատրաստում եմ կարմիր տակդեղով շատ համեղ նախուտեստ։ Վերցրել եմ 2 կիլոգրամ տատեղ, նախորոք բաժանել եմ երկու մասի, մաքրել կորիզներից, միջնապատերից եւ լվացել։ Կես կիլոգրամ նեխուր, որը նույնպես նախորոք լվացելու կտրտել եմ։ 2 գլուխ սխտոր։ Պճեղները բաժանել եմ 4-ից 5 մասի։ 1.5 ճաշի գթալ էսենցիա։ Էսենցիան 70% անոց է, Մոտավորապես 1 թեյի գտավ սև հատիկ պղպեղ, 15-ից 20 հատ դապնու տերև, 250 միլիլիտր ձետ, 2.5 ճաշի գտալ խոշոր աղ, 5 ճաշի գտալ շաքարավազ եւ 600 միլիլիտր ջուր։ ջուրը, աղը, շաքարավազը, ձեթը, էշենցիան, սև պղպեղի և դապն տերևի մի մասը լցնում եմ կացայի մեջ և դնում կրակին։ Հենց ջուրը սկսում է եռալ, տակդեղները լցնում են և կափարիչով ծածկում։ Եփում եմ 3-ից 4 րոպե։ Պատրաստի տակդեղները հանում եմ շարում խորը ամանի մեջ։ Վրան շաղ տալիս կտրտած սխտորն ու նեխուրը։ Այս ձևով եփում են մնացած ամբողջ տաք տեղը։ Ամանի բերանը ծածկում են, որպիսի սխտորի եւ մնացած համեմունքների համերը անցնի տակ դեղներին։ Վերջում այս մարինադջուրը նույնպես լցնում եմ տաք դեղների վրա և թողնում մի քանի ժամ։ Այս մի քանի ժամվա ընթացքում տնեցիները հասցրեցին համտեսել, շատ համեղ է ստացվել։ Իսկ մնացածը ես լցնում եմ ապակյա բանկայի մեջ և դնում սառնարանը բայց արդեն պարզ է, որ այն սառնարանում երկար չի մնա։ Այս ձևով պատրաստված կարմիր տակդեղը կարելի է մատուցել տարբեր գարնիրների հետ։ Հայաստանում բոլոր տանտիկինները ամեն տարի պատրաստում են այսպիսի նախուտեր։ Շատ համեղ է։ Կարելի է պատրաստել եւ ամենօրյա, եւ տոնական սեղանների համար։ Սիրելի բարեկամներ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Սեղ մեկ զանգակը, որպիսի ստանաք ծանուցում եթեր արձակվող նոր տեսահոլովակների մասին։ Ցտեսություն։